教练上课到底应该用手把还是脚把？很多人确实问这个问题啊。 <laughs> 当然，你如果练拳击，你也不会问我这个问题，肯定用手把。但是如果教格斗、拳腿的格斗，肯定是你应该得先有一个脚把，扶拳、扶腿都可以，保证各种功能的事儿都能干。之后呢，你等你经验丰富一些啊，你积蓄呢也稍微回回血之后，你可以考虑有一个手把。为什么呀？专项练习。那你说脚把能不能扶拳啊？当然也能了，它体验感不一样啊，毕竟脚把这个重量不一样，你挥起来这个速度也不一样，打上去的感觉。 也不一样。训练的时候拿脚靶、全腿。OK，我训练一些重击。OK，我拿一个可能 HPW 我们的空气手靶练重击，手又不伤，打上去的感觉跟那个脚靶又不一样。为什么格斗有不同装备？像健身一样，各种牛角包或什么东西。其实有东西我们扛着椅子练也行啊，但是我们需要一个形象化的一个道具啊，一个小器械。这样的话呢，练习的时候才更加有代入感啊。不同的场景用不同的装备，不同的体验感。最后呢，我真的是强烈推荐一下啊！如果教练之后再选择一个手靶，你可以选择我们一个性价比非常高的空气手靶。 面对一些女性学员，或者小孩儿，或者力量没那么大，甚至踢得很准的力量大的人，你不仅能扶拳、腿、膝、肘，你拿那个小把也能扶。前提是你作为一教练，你是有能力、有水平，会扶把，他也能踢，也会踢，也能踢准。